ya kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat jumpa lagi dengan saya Ari Setiawan di Crazy Media Channel konten saya kali ini akan mencoba membawakan sebuah permainan dari kayu api permainan telekinesis dimana uh, eh, telekinesis ini adalah suatu kemampuan pikiran otak untuk menggerakkan suatu objek benda tanpa menyentuhnya secara langsung ini adalah sebuah korek api di sini tidak ada rekayasa tali kita mulai trik berikutnya adalah korek tembus korek